Bana askari inakuwaje? <laughs> Mambo poa. Mambo ni shwari? Shwari kabisa. Naona mna furaha leo mmeanzisha hamasa yenu hapa leo. Yaani tuna furaha sana, tuna furaha sana kwa sababu tunapata kile tunachokitaka. Mm. Katika mchezo wa Jumapili pengine matarajio ni yapi? Ah, matarajio yetu sisi ni kuweza kuingia uh, ni kuweza kuingia nusu fainali na kuweza kupambana kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri e, kiasi gani kwamba e, this time tumeweza kushtuka, tunahitaji kufanya jambo dati. Wao umeona umati wote umeitikia hamasa la ndugu yetu Alikamwe na hivyo sisi tupo tayari kuhakikisha kwamba tunakwenda kutoa sapoti ambayo haijawahi kutokea ili tuweze kufanya mawasiliano au uhusiano na wachezaji wetu kwamba tutakapofurika pale Taifa wa, eh, wachezaji wetu wajue ni nini tunachokitaka message itakuwa imekwenda kwamba hawa watu wanahitaji e, ushindi na ushindi wenyewe ni ushindi mnono, ushindi wa kishindo. Alafu kuna meseji moja ambayo ime, imeandaliwa itawafikia moja kwa moja wachezaji kwamba hawa watu wanahitaji kuingia nusu fainali. Hivyo basi, wewe kama unataka kuwa sehemu ya huo mchezo, inabidi ununue tiketi mapema, kwa sababu Nina wasiwasi kwamba siku ya Jumapili tiketi zitakuwa shida sana kupatikana. Kwa maana hiyo basi, fanya haraka, fanya upesi, upate tiketi yako mapema. Pengine hiyo message ni ipi? Nikwambie, kuna historia ambayo tunakwenda kuiandika. Tangu nizaliwe sijawahi kushuhudia timu yoyote ya Afrika, Afrika Mashariki kuweza kuingia nusu. Hivyo tunakwenda kuingia nusu, tunakwenda kuandika historia ambayo itatufanya sisi wanayanga siku tukizeeka, tukiwa wazee, meno yameshakongoroka huko, tuwe tunaambia wajukuu zetu kwamba wajukuu zetu sisi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tulimkung'uta Rivers tuka hapo, meno hayapo, una, una wajukuu kama kadhaa. Tulimkunguta Rivers goli nyingi, wakati huo tuna staili moja tu iliyobamba taifa ya kutetema. Hapo umezeeka mwanangu kutetema uwezo, napiga tu ile. Sio wakati wenu huu, nyinyi vijana wa leo mnachangilia mpira, sisi ndo Yanga wenyewe, umeelewa? Pengine ujumbe ambao mnataka mwatumia wachezaji ni ujumbe gani? Ni kuujaza uwanja yeah. kwa wachezaji kwa wachezaji na kuitikia wimbo ambayo ndo pipi ya Watanzania leo hii. Hata wanasimba wakiwa wakiwa nani wakiwa kwenye vyumba vyao wanapiga leo kimya kimya, <laughs> leo njo leo kwa sababu wanaelewa kwamba hawa watu wameshaiteka nchi, na kweli hakuna mtu wa kukoma tena. Sasa hivi sasa hivi habari ya mjini ni Yanga, na mimi kama Simba niliwashauri nikawaambia, ndugu zangu, katika hii safari ya kuelekea huko, nunueni sanda, nunueni jeneza, mnunue na pafyumu Mkifa huko msizike huko, njoni tuzike hapa, na sisi ndugu wa marehemu tumsindikize ndugu yetu. Simba anakipiga leo kule uh, katika dimba la Umoja tano. Pengine nyinyi kama Young Africans, pengine msionyeshe uzalendo ambao uh, ni tamaduni wetu. Onyeshe uzalendo, uzalendo upi? Tumeanza lini huo uzalendo? Kila mtu ale cha kwake bwana. Yeah. Hey, kila mtu apiganie cha kwake. Kwanza hatuwajui. Na huyo marehemu akifa huko, wamlete tuzike. Uzalendo tutawasaidia kuzika. Kaburi lipo tutachimba. Eh. Hey. Eh, bwana kakumalizia tu matarajio ni yapi sasa? Ah, Mliwashinda kwa goli mbili. Pengine hapo tegemea goli ngapi? Matarajio ni kwamba tunakwenda kumfumua Rivers magoli mengi. Na hizi hela za mama hizi, hizi hela za Ikulu ni tamu hizo. Tunakwenda kuzibeba kama mvua. Hizo tunakwenda kuzoa, sio kuchukua, kuzoa. Kujipakulia. Minyamanyama kibao tunakwenda kujichukulia. Eh, bwana asante sana. Asante sana.